Hoy te voy a enseñar a cómo tener vida infinita y no estoy bromeando, Garen acaba de cometer otra burrada más. Te voy a enseñar a cómo sobrevivir fuera de zona toda la partida sin usar botiquines y es tan fácil que solo tienes que usar la habilidad de formas más la habilidad de K. Ahora la habilidad de fuerte te da vida al recibir daño y su enfriamiento es de 20 segundos, pero como K es una habilidad activa hace que la habilidad de For esté activa todo el tiempo sin esperar los 20 segundos. Como pueden ver yo sobreviví fuera de zona toda la partida, únicamente con la habilidad de For y K, pero si combinas esta habilidad de ford con K, Acapela, Maxin y la mascota de Cactus, prácticamente puedes estar fuera de zona toda la bendita partida, únicamente con pocos botiquines. Yo lo hice en clasificatoria y gané el top 3, solo les quiero pedir un favor, si me ven fuera de zona por favor no me maten. Como todos saben yo no tengo el nivel suficiente para subir a heroico, así que respeten mi modo de juego.